第7試合順位タッグマッチ30分一本勝負を行いますいやいやいや強烈だったぜ強烈な内藤哲也への 挑戦表明だったねいや彼は俺よく知らないけどさ世界的に有名なレスラーなんでしょその世界的有名レスラーがこれだけ熱くなってしまうしまうこれだけ夢中になってしまう相手が内藤哲也ってことでしょ彼の行動が 俺の存在価値を示したでしょう、いい、うん、100点満点あげれるぐらいの行動だったんじゃないですかたださここは俺のホームだぜ新日本プロレスそしてここ日本は俺のホームだぜ これだけやっといて何もダメージ負わずに帰れると思うなよいやいや彼にはね今日勇気を出して一歩踏み出したかもしれないでも一歩踏み出せば全てうまくいくとは限らないってことを身をもって教えてあげますよ それにしてもさ次から次へと相手がやってきますねそりゃそうだろ今世界中を見渡してもこれほど美味しい相手はいないぜ早いもん順だよどんどん列ができちゃうからね構ってほしい人は 早く来た方がいいよまあ俺が構うかどうかその答えはもちろんトランキーロだけどねいやいやいやそんなとっすかねだから言ったじゃん王様 早くしないと列の最後尾になっちゃうよって焦った方がいいって言ったでしょ